Что ты делаешь? Давай ключ. Макс. Что? Да, ну хорошо, давай, это пока. Да. Пока. Да, все, давай. Все, да. да, до завтра. Да. <laughs>